Astăzi vreau să-ți improvizez despre a asocia. În este a se uni pentru atingerea unui scop. Um, m-a inspirat uh, o pregătire cu care, uh, pe care o fac cu cineva pentru facultate de actorie și care se teme foarte tare de examen și am uh, produs câteva emoții pozitive, am asociat datul la facultate, să zicem, cu uh, o chestie unde se duce să se distreze, un party. Și atunci ea <gasps> a zis, wow, e foarte tare. Zic, dacă te-ai duce la admitere să dai ca și când ar fi cel mai tare party la care participi și te duci să te distrezi, ți-ar plăcea, ți-ar mai fi teamă? Nu! Și atunci mi-am dat seama că e foarte important să asociem uh, un lucru de care ne e teamă cu o emoție foarte benefică. Tu ce părere ai despre asociat? Ceau!